1分で自己紹介、パカエルさん。こんにちは、パカエルです。えー、今回は1分で自己紹介というか、ここまで僕の分、だいたい尺取られちゃってるんですけど、というか、なんで1分の尺で僕とエル君しかいないのに少ししかないのさ。自己紹介ですね。はじめまして、えっと、僕の名前は先ほども言った通り、パカエルです。えー、とある王国の国を。はい、時間切れ、残念でした。ということで、とある王国の王様やってます。 え好きなことはゲームにお話に心理学それにちなんだ動画やライブ放送していますあ驚かせてしまったらごめんなさい僕はみんなから得るって言われている別人格ですまあいろいろありましてねその話はまた今度しましょうここまで見てくださってありがとうございましたじゃあね おっと。動画はもう終わりなはずだぜ。んお前は誰かって俺かさっき自己紹介しなかったかんそれはお前じゃない。ああ、半分正解で、半分外れだな、その質問は。まあ、いずれわかる時が来るさ。また今度が来ればな。